Inteligência sociocriativa é a capacidade de harmonizar sua força criativa com a de outras pessoas para criar um mundo melhor. É conectar toda a diversidade de olhares e pensamentos, inclusive aqueles que são diferentes do seu, para criar realidades mais inclusivas e sustentáveis. Nesse vídeo, compartilhamos com você 10 dicas pensadas a partir da convivência com empreendedores e profissionais culturais, criativos e sociais. 1. Um, ame, alimente e siga seus desejos criativos. Tudo o que faz sentido colocar energia porque te traz felicidade. Sua música, seu projeto, sua cidade, deixe-se inflamar por eles. 2. Estude-se. Observe a si mesmo vivendo e criando. Sua experiência de vida é o um nutriente da sua imaginação. Ajuste o que for preciso para se sentir em harmonia e no melhor proveito dos seus potenciais. 3. Acredite no mundo melhor. Sim, em qualquer situação você pode ter e compartilhar propósitos. Sonhe sempre e seja um co-criador do mundo ao seu redor. 4. Polinize e deixe-se polinizar. Compartilhe seu conhecimento, interconecte-se. O contato entre suas ideias e de outras pessoas criam novas possibilidades. Mas atenção, aprenda a ouvir e a transformar conflitos em sabedoria. 5. Observe e compreenda a vida de forma interdisciplinar. Sabe aquela lógica do ou ou, ou certo ou errado, ou amigo ou inimigo, do bate-boca que não leva a lugar nenhum? Evolua, tente pensar com mais lógicas e e. Seu projeto pode ser uma obra de arte encantadora e também um sucesso processo comercial. 6. Busque harmonia entre os opostos. Eles fazem parte de um mesmo sistema. Comece tomando consciência daqueles que existem em você: o valor feminino e a atitude masculina, seu ecossistema interior e o meio ambiente, o que você já viveu e o que sonha viver. 7. Desperte em si mesmo os padrões do novo que você deseja produzir lá fora. Se quer democracia, abre espaço para que todos participem das suas iniciativas. Se você busca diversidade, aceite as distintas formas de pensar dentro do próprio quintal. Procure ser coerente entre o que pensa, o que fala e como age. 8. Hackeie técnicas e invente suas próprias metodologias. O método é o caminho para alcançar um propósito e sustentar uma transformação possível. Ele precisa ser estruturado para fazer o melhor uso dos recursos disponíveis, mas sempre com abertura para aprender com o acaso da vida. 9. Pode errar, é ótimo para repensar seus modelos de sucesso e a forma como lida com o fracasso. O mais importante é o conhecimento que você produz a cada nova tentativa. 10. Mantenha a roda da vida girando. Se você não der o primeiro passo, nada vai acontecer.